と私が車椅子になったのは病気だったんですね、脊髄炎っていう病気で車椅子になってしまってで、えっと、2人目は帝王切開って感じで産んだただビキに着たかった横の方がいいですよって言われて私もうお腹痛いじゃないですか <laughs> ビキニとかどうでもええねんみたいなええー、 <laughs> してもらえるんですか傷見ます見たい でもその後退院して2人目ができて、うん、子育てどうですか <laughs> どうでしたそうですね <laughs> 一番新生児の時がなんかいろいろ気遣うこととかそうですねあの抱っこして移動ができないんで、うん、簡易的な動くベッドみたいなんであの乗せて移動したりとか、えー、新成人の時より き出した方が大変で2人その上の子が今6歳なんでほとんども自分のことは自分でできるんで、この2人っていう面ではやっぱり5歳差があるんで、大変さはそんなに感じることはないんですけど、例えば瞬時にあ <laughs> とかなんか目離したら どっか行っちゃうのも、はい、追い追いかけるにも、追いかけれる限界があるみたいなそうなんですよもう危ないってなった時めっちゃでっかい声で「あかん!」って <laughs> もう声で威嚇するみたいな「あかんで!」みたいなとか言ったり、うん、なんか一旦止まるじゃないですか、うん、一旦その一応止まった時に、うん、とか、まあ、上の子が「あかんで」って言ってやってくれたりとか、うん、この前ディズニーランド行ってきたんですけど、 上の子とあのパパがこうアトラクション乗りに行ってる間に、うん、あのパレードの場所取りを下の子と、はいはい、あのしてたんですね、うん、で最初は機嫌ようこうお菓子とか食べてたんですけど、うん、それにもこう飽きて、 このパレードの道をすごい堂々と我が物顔で歩くんですよ <laughs> で場所も取ってるし、最初はこっち戻ってきなさいみたいな感じだったんですけど、もう遠いところにニヤニヤしながらこっち見てたり <laughs> みんなが可愛いみたいなやってくれるじゃないですか。 それにこう若いお姉ちゃんについてったりするんですよ <laughs> だから私がこう車椅子であかんでって追いかけて、うん、抱っこするところまで来たら、うん、またちょこちょこって数メートルだけ行ってニヤニヤこっち見てるんですよでそれをパレードの道のとこでしてるから、めっちゃクスクス笑われてめっちゃ恥ずかしくって、あかんが今楽しい時期なんですよ、ね、あかんダメやったあかんよとかいうことがこう面白い時期やから、 大変やなとは思いますね。なるほど聞く話なんですけど、まあ、学校がバリアフリーじゃないと親がだからその何か行事に参加する時に親御さんが行ける学校バリアフリーの学校にいた方がいいんじゃないですかって言われたことがありますっていう話も聞くんですよ、まあ、もうちょっと年齢的には上の方で案内とかも何も聞けなくってえ でその小学校の先生やってる友達とかに、うん、こうどうこういう時どうしたらいいんかなみたいな私が車椅子っていうこととかどうやって知らせたらいいんやろみたいな、うん、言ったらまあ一応案内こう学校の案内とか来た時に言ったらいいよって言われたからまだ今私から連絡してない状態なんでまだ分かんないんですけど私の行ってた小学校に行くんですよ、子供が。でそう考えたら ちとかはいけそうかなみたいな、今保育園でもなんとかこう行事も参加できたり懇談とかも見学とかもさせてもらえてるんで、うん、そこを探すのはでも大変かもしれません、うん、もともと長男が行ってたところがたまたまバリアフリーやったんでこうなるとは思わずにあれやったんですけど、今保育園お迎えは 一人では行かないあ行かないです、えっと、私の両親が行ってくれてます、うん、あそうなんですえじゃあ普段は日常お仕事はしてるんですかは病気になって辞めましただからずっとお仕事はしてないです、うお家で主婦はい専業主婦専業いうふうに言うと <laughs> そういう周りに車椅子ママ友コミュニティとかっていうのはあるんですか車椅子の知り合いが一人もいないです二人目さず 欲しいなってなった時も、同じ境遇の人がやっぱりいないから、誰にも相談できないのもあったし、うん、SNS で調べても、うん、その車椅子って言っても全く歩けない人もおるし、まあ、歩ける人もおるし、うん、調べても出てこなかったんですよ、なかなかね情報が。死ぬ間際に、 もう車椅子になった人生やったけど私幸せやったわと思って死にたいと思ったんですよ。でその時に2人目産んどけばよかったって絶対思いたくないと思ったんですよ。だからもう主人に「そうやって死にたくないねん」って言ってでもちろんその自分だけではどうしても育てられへんから。 して助けてもらう部分はあると思うからってことで言ったら、まあ、できることは協力するよって言ってくれたんで、じゃあ2人目ちょっとチャレンジしてみようかっていうことをやったんですけど。まあ、確かに助けてもらうことは健常者の人よりもあると思うんですけど、健常者の時も全部一人でしたわけじゃないから、割合はちょっと多くなると思うんですけど、助けてもらう。でも 気にしすぎて自分のことすごい縛ってたなって思ったから、やっぱり一番は強い気持ちでこう子供が欲しいとか、うん、こう車椅子になったからなんとかみたいな理由付けみたいなのをあんまりしたくないなと思って、まあ、誰も友達でおれへんけど、うん、どの子どの子も同じ子は全然健常者の子でもいないから、うん、まあ、その時その時に